नमस्कार आपका स्वागत है आज स्पोर्ट पर गेमिंग में आज हम खेल रहे हैं page two point zero game play Free Fire में फिर फिर से मन ने मैंने इसकी इसका एक पार्ट हो गया था कल जि, जि, जि, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और और, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेट देख लेते हैं देखते हैं फटाफट से हेड शॉट एकदम दस वोट एकदम टैकल Mm-hmm. एक और शॉट बन वन टेक किल मिलता हमें साथ साथ साथ साथ हमने ये मैच भी कर चुके हैं हमने टीम को बुरी तरीके से हरा चुके हैं और ये मैच हमारे हाथ में अगर ये वीडियो पसंद लाइक माय वीडियो माय इस वीडियो लाइक लाइक और सब्सक्राइब करें दोनों को गुड बाय हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपको एक नए कंटेंट के साथ Goodbye, No.